hotimanyo shitichisonehi nashinanda hekicha hisen Heavy, tindano ngokwa tindani kasenehi hecho tachineshon shitiyohi y nashinanda nashinanda ye yañojo ga nishin heavy hecha chineshon Yohi, hetine chao nishin ga jaehi ivi kwa hecho tatitón shi shiña vinyanda shi nashinanda Niqui me eti chona hi me si nahi. Hekwa. he tito me Tatze, hi tatse kwa chine destino ga Ziguasi. tisito so hosi tinele tsakai ganda gango kwanda sokole kendirti nisisindwa ha tu to tibenda ni mele shinja ti thon ya misha nga khai nga se chwa he ni ya chine shu nga he chota shi tine tao mele nga kwa se meri nga he kwicho ka ni shi he si si si chale sti mi ga ho kwicho he chile chine shu ni stino nanda yanya hocho na shinanda nga nyecho sa kwicho ni shi nga kwachi he chine shon hebi ni kui cho khaka lo na shinanda nga ga nyai cho nyai cho ya de na sin tong hin sin no tong hin kwa ni sa to kui hebi ti bishka ya he cho he ke cha he se shidi cha ya nga ka shuna hi nga kwenda hi shi examen cho lenga castilla ni kwa hi thina shinanda tingo kuin hi nga kwenda hi shon hebi tonga hecho tatito hebi kwiri tsohe gakaishuna hi tonga hi itimile hi tingo kwi hi kwenda ni hi kwa hebi nga kicho tayani hi nga kina hi shuna hi kwi nga stiti yoti thole hi nga kinena hi lisha hebi nanda yo ho na shinandana gatsin sha hi kwa hotsole kwa he chota chiko kwa tsuni gatsina hi hachine shu atsi he tsakenda he ni ya nyani kicho tayani hi kui kwa si timi timi ya la hina shinanda nanda ya ho na he kui ho chu de na nanda ya ho ho ki kwa nyevita kwa kwa si ben na le he he he ni he bi ga ga chi ta hi hi ti bi ska ya ni hi ya na hi ta ho ti bi ska ya ni hi bi

Quasi mi ya le hinashnanda ga tino kwale hi ga tinja tingina hi chuyana hi hoki se chu kwale he kwa hebi ya tiyo kole hi ga he kwicho ka yango ka hi ya chinesho chuba yango a hosin senda hi kwa hebi ga kwati tsona he chinesho he chotati thon ga nishin ro tini chahi nisa nishin tini chahi tini chani hi nishin he tonga ho tibish kan thale he he kwati tso he ga kimachi sho chiso riti na hinga tibe chisi kwasi tibe na hi mai niki kwa thi za ta hi riti ni chehi nda si ya na hi riti ni chehi kwa timi le hinga ni sango hi ni tong ni hele hi si ho sina sina nda mi no kwa kuya kuya tsuni kwa nga be na no e hebi za ta hi ni chehi nga ti kwasi ti yo hi ho tong da ni na 白鸡宽打，个子，你生家，十的，八岁，就是说，多少生家天鸡，多少鸡，托后头生个，你生个鸡，亏到人家，人家说白家，可是，个亏到手里，还你生是得家鸡，伢一，说上来，刚刚过完，今年双十，就刚刚过呀，你家，你家那户伢呢，生那单那户，个关心大鸡。

这哪样的事情？可以啊？这里，打的快的比快。当然，这在这些球员中，给各位队友，你去观察，如果这些球员在场上，这种，这些，这些投球的，这些快的，这些快的，这些快的，这些快的，这些快的，这些快的，这些快的，这些快的，这些快的，这些快的，这些快的，这些快的，这些快的，这些快的，这些快的，这些快的，的，这些快的，这些快的，这些的，这些快的，这些快的，的，这些快 si si chare stimi no bala hi khwanda ga chuya kauna hi kwa chachine sho kwa si chuya la hi hotso en sti behna ni shi hebi ga khebe ta hi khwa khebe ta hi kwa tinele si khansa ga yanya ga tibi tikisi tikisi kisothe yo le he nasinanda si shinse kwila hebi kwa shi nga hetibe chung. nga tsikua thi en shi ti bes na he chuta shadi thon to kwa tso en shi fa kauno